E. Sawa, umemalizana na Saudia, laini umeitafuna. Umeitafuna. Kilichofuata? Ghafla nikaja nikakujikuta niko kwenye mashaka makubwa ndani ya pori la Msumbiji. Mm. Sikuanza kwenda Msumbiji kuondoka hapa kwenda Msumbiji. Nilianza kwenda Mtwara. Mm. Katika wilaya ya Masasi, hmm. mkoa mm. wa Mtwara. Mhm. Mm nilikwenda kule kufanya biashara kwa ajili ya biashara ambao biashara ambao haikuwa biashara mm. bali ilikuwa ni mashaka matupu. Kwa nini mashaka? Niliondoka hapa nikiwa na imani kama kuna mtu naenda kule naungana naye kwenye kufanya biashara ambao mm. na huyo mtu alitoa mia filimia yaani unafanya biashara ambao kuwa una uhakika nikiiuza biashara nikifuatilia nikipata nikiiuza mm. faida ni sawa kwa sawa mm. au hata kama itapungua lakini faida haitashuka chini zaidi ya ule mtaji mm. haitashuka chini sana mm. lakini hatimaye ilikuwa ni biashara ambayo kuwa haina faida inakata hata msingi mm. ilifanya biashara ile kwenye hela ya ya mashaka maana hela yenyewe ya kuunga kazi ngumu, kulala porini usiku, unalala hapa kidogo, unasikia mwenzako kashtukana, hakuamshi kwa nguvu, anakudonya mm. Unajua ile kukudonya mm, kubonyeza hivi eh, amka. Na ukweli ukiamka, usije ukakimbia, ujue hapo kuna tembo wanapita au kuna mlio wa simba au chui wanalia mm. Kwa hiyo ukiamshwa hivyo, we makini, biashara ya hatari ya ajabu mm lakini hatimaye kukawa hakuna kitu kinachopatikana na mpaka bwana yenyewe naye kaingia mitini alokupeleka alionipeleka kanikimbia yeye mm. we kama kawaida ukati tamaa kwenye kazi sikati tamaa mm. siku moja mm. Baada ya kukaa biashara ile haieleweki na mimi nipo Masasi nataka nirudi zangu Dar es Salaam. Kafanya masudano na mjomba wangu, bana mjomba huku imekuwa akanambia rudi, tuje mm. tuangalie mambo mengine. Mhm. Nikaenda jioni nikakata tiketi mm. ya basi. Mm. Nimekata tiketi ya basi ili asubuhi nipande basi rudi da. Nirudi da. Saa kumi na moja na nusu nimeenda stendi Masasi. Nafika mm. pale na mkuta bwana mmoja kakodi gari mm. yuko juu ya pickup mm. pickup pickup juu ya pale juu ya kibini ya pickup mm. yule bwana ana begi ana begi la size la anachukua mle kwenye begi pesa zina mkanda wa benki mm. elfu kumi kumi zi anakata mkanda anarusha juu mm. alfajiri alfajiri kule yani kama ndo, ndo yani kibunda kipya kutoka benki anatoa kibunda kwenye begi anakata mkanda sinakuwa na mkanda karatasi e, zile za benki ambazo zijawahi kutumika kabisa e, eh, alafu anarusha juu hivi mm. watu wanagombania na asubuhi asubuhi pale stendi pale mkule masasi mm. kunakuwa na kibaridi fulani mm. wanaita umande wenyewe watu wa pwani mm. ikawa watu wanagombania mm. wanagombania gombania wanaokwenda kazini waliokuwa na usafiri pale stendi. Ah, tena mtu haangalii kama nilikuwa nashika mtoto anakimbilia anaokota. Mm. Eh, nini? Mimi nikaona kasogea pale kusogea kweli zimerushwa zinakuja miguuni zinaokota. Mm. Kokota pale watu wa polisi wakatoka kule na wakaano kokota Polisi na wenyewe wanaokota. Eh, ala ndo anatoka kule kituoni anakuja kumkamata, lakini wewe unakwenda kituoni na pesa zinakufuata. Kwa nini usiokote ukitia mfukoni huko unamkimbilia mhalifu? <laughs> Walipofika pale wakamkamata yule bwana mm. Kapelekwa kwenda kuhifadhiwa kwanza mm. kuulizwa mm. kulikoni, na mimi pale katika kukusanya kusanya nikapata kama laki tatu na sitini mm. sio mchezo. Basi sasa pale ikawa nauliza kulikoni, mm. na watu wanauliza watu, unajua likitokea tukio kama hilo, tukio lolote likitokea, bado utakutatu wako vifungu vifungu, eh, wanaulizana kulikoni. Na mimi nikafuata jamaa pale, wapiga debe piga debe, nikauliza, kaambia ah, namwona jamaa Msumbiji hiyo kaenda Msumbiji juzi kapata milioni 80, hajawahi kumiliki hata laki mbili za kwake, kawehuka, yani kapata shock kwenye akili. Kwa hiyo mm. ndio mambo anayoyafanya. kachizike Kachizika kwa kumiliki pesa nyingi. Pesa nyingi. Kapata wapi nauliza, naambiwa Msumbiji. Msumbiji kwani kuna nini? kamba we Msumbiji huko baba watu wanakimbilia, hujaona Wasukuma anapita hapa. Mm. Wasukuma anapita makundi kwa makundi wanaenda Msumbiji. Msumbiji pesa. Mm. Kuna mgodi wa madini umetoka huko. Pesa. Mm -hmm. vile na mimi nikachizika mimi. Nikamwambia kwa hiyo sasa Nikiangalia kwenye begi langu nina pasipoti. Mm. Nikasema hii safari Msumbiji. Na sisemea peke yangu na nafsi yangu. Mm. Hii Msumbiji. Nikamwambia huyo mwanangu, wewe si unapiga debe hapa, tiketi hapa. Uza au unaenda Dar es Salaam. Nikampa ile tiketi ambayo kwa mimi ilikuwa ni Dar es Salaam. Mm. Mimi nikaunga. Ah, kwamba tiketi ah, ile ya kusafiri la eh, asubuhi. kwa hiyo amua kuuza eh, au apande basi tu Dar es Salaam. Mimi nikaunga. Nikaenda zangu safari ikaanza ya Mozambiki ya kwenda Mtambaswala, boda ya Tanzania na Msumbiji. Mm. Nikaenda kuondoka pale mpaka mida saa tisa mm. tisa kumi ndo nafika kule boda, kutoka pale Masasi mjini saa mbili mm. saa mbili mm. Nilikwenda kule, nilipofika pale kushuka mm. kwanza ni, ilikuwa sio mara yangu ya kwanza kwenda pale mm kwa sababu boda katika shughuli zangu nilikuwa ni umu boda boda mm. lakini nilipokwenda kwa mara nyingine mm. baada ya kama wiki tatu sijaenda kule nilipokwenda nilipashangaa kwa sababu mm. kwanza watu walikuwa wamejaa mm. watu walikuwa wamejaa wengi wengi pale migration pale boda pale watu wengi mm. kuna baadhi ya watu wananijua kwa sababu nilikuwa naendaenda tu mm. kuuliza naamba baba msumbiji mm. hapa kuna watu wanaenda hapa kuna watu wanarudi mm Mm. Msumbiji hiyo sehemu gani Nkamba kuna sehemu wanaita Mtipweshi. Mm. Hiyo Mtipweshi hiyo baba. Mm. Watu wanaenda tu wanachukua hela. Ukiwa na nguvu tu akufika Mm. Basi wewe kusha kushatoka nikamwambia. Ah, Ukifika tu. Ukifika tu wanavyosema pale. Eh. Unajua watu. Eh. Ngasa basi mimi inshallah nshafika nguvu ninazo. Eh. Nikatulia pale. Kumi. Mm. Kufika saa kumi na nusu. Mm. Defender. Kuna zile gari za Land Cruiser mkonge. Mm ambazo kwa hivyo mara nyingi zinakuwa madifenda mm. zipo tatu zimechafuka, kwanza hujui kama ni rangi gani, halafu watu waliopakizwa kila Land Cruiser moja na watu arobaini Land Cruisers defenders za kawaida eh, tunazozijua. Eh, eh unajua wewe. Watu 40 eh, ile ina bomba. Ah, kama vile bomba, ah, ah, mm. bomba tu hivi kama ile defender. Mm. Watu wamesimama. Wameninginia. Wamesimama tu ndani mule na wa mwisho wameninginia huko nyuma. 40 mm. walishuka pale. Halafu hajulikani zile nguo zao rangi gani. Udongo si udongo. Yaani kama walikuwa wamekufa alafu wamefufuliwa vile. Mm. Wazima ndio wameletwa pale. Mhm. Mm kaletwa kufika pale mpaka migration. Mm. Sasa nilichokuja kukishangaa mimi ni kuwa walipoletwa wale kukaa kuna nini wale wa migration huko wanasema a ah, ah, mswalete. Mm. Itakwaje mwalete hivi? mm. wakati walipita na mabegi mm. wakulu wanasema ah, amigo amigo hakuna amigo waleteni. Kwa hiyo kaa kidogo pale darajani, pana daraja pale kati ya Msumbiji na Tanzania mm. kidogo kuna sintofahamu mm. mimi nikajivuta, nikawauliza watu wale vipi, nikaamba wale ndio wanarudi. Kuna jamaa huko anaitwa Tomashi baba mm. akikukamata mm. huyo mm. hey, hey. Huyo jamaa unaambua ni hatari, mara anageuka simba, mara anageuka nini, na akikukamata mkiwa wewe na yeye tu anakupiga shaba. Ana uwezo kujigeuza, kujibadilisha. Eh, Tomashi huyo ni askari, ni askari huyo, ndio kamanda wa porini wa Msumbiji, Msumbiji uko porini, ndio pori la madini hilo. uh -huh. Kwa hiyo watu hawatakikani, kwa mm. hiyo yeye ndio kamanda mm. Ah, anaitwa nani? Tomasi mm. no. Halafu na huko ndiko watu wanakosema kama pesa zinatoka kaza, kaambiwa huko baba Tomasi akikukosa, mm. basi wewe unatoka na pesa Mm mm. Kasema Kwa hiyo akili yako moja kwa moja kwamba wale walikutwa na Thomas, kwa hiyo ndo wanarudishwa. Wanarudishwa na kweli, ukikamatwa tu unarudishwa Tanzania. uh-huh. Na kibaya zaidi ni kuwa kule unaenda na begi na nguo zako, unapanga sehemu, unaweka au unaweka hmm. kwa rafiki yako, hmm. wewe unaenda porini. Porini ukikamatwa, hurudi tena hapo ulipoweka nguo. mm. Ni polisi, polisi unaunganishwa, unalipwa migration boda, unaingia mm. Tanzania. Boda ya... ila, ila boda ya Tanzania wenyewe wanawatetea watu wao, jamani, walipita na maigration. Halafu boda ya Tanzania na Msumbiji sio mbali, ni hapa na daraja. Mara nyingi ndo zinavukua ya huku pande. Kwa hiyo jamani, eh, msiwalete hivi ni mm. mkishawakamata wapeni vitu vyao halafu waleteni hapa sisi hawa ni wetu watu wakatai mm. kwa hiyo kukaa kuna sintofahamu pale warudisheni wale wanini ah, mpaka likapita suluhisho kama waje huku mm. wakaja huku walipokuja huku sasa mchango. Si tulikuwepo pale, maana tulikuwepo pale ni wengi wanaotaka kwenda mm. wale wanarudishwa, kuna mamilioni ya watu wanataka kwenda. Na gari linaondoka saa ngapi hapa bwana? Hapa gari saa kumi usiku, na Tomasi anaona wanataka kuingia huku. Tomasi yuko porini ah, kumbe yeye kawakamata, wamepanda wamewekwa kwenye difenda wameletwa yeye hey, eh, ajaja pale, haji, haoni kama kuna watu wengi wanataka kuingia, wapo, lakini ukikamkanyaga yeye, ukikutana naye unarudishwa uh -huh. Kwa kusema ukweli, mimi nilikaa nikafikiria pale na akili yangu. Kwanza sitaki rafiki mm. kwenye kunini, kwa sababu kuna mambo mawili mm. unaweza kwenye safari mm. ukapata rafiki akakupeleka mkenda, akakupeleka mbele au akakurudisha nyuma mm. Kwa hiyo mimi huwa nakukutana na safari yako, ukinieleza safari yako, ikininogesha, basi tutafuatana na wewe mm. Sio nitoke na mtu huko tuye tukuulize wewe, halafu wewe ushazungumza, mimi mwenyewe niweke hili nitakwenda, halafu huyu asema mm, huko huko tayari pale itakuwa mshatofautiana, nguvu za huyu zinaweza zikakuvunja usisonge. Ndio, ushanaelewa. Kwa hiyo mm. mimi naenda wewe peke yako. Kwa hiyo pale nilipopata ile swala la tomashi, alafu na zile pesa na kule ndikotoka, nikaona mm, mm. kufa ni kugumu mm. ngoja nirudi, nikarudi mhm. mpaka mm -hmm. Masasi mm. pesa zile sinazo mm. kaja Masasi nikalala siku ile siku, usiku nzima sikulala, nilikaa nikafikiria sawa Napata tabu ya nini? Naweza nikarudi Dar es Salaam sijafika hii gari kapinduka nkafa Mm. Si bora nikafe huku kuliko nikufa kwa hasara. <laughs> Maana nikifa huku ndani ya gari eti gari tu gari naenda hivi nikaja ikaanguka ikafa nikafa nitakufa kwa hasara. Lakini nikaenda kama kukutana na Thomas huko nitakufa kwa faida. Mm. Ngoja niende. Asu, asubuhi mimi tayari shai stendi. Kupanda mm. gari kurudi kule kule nikorudi jana. mm -hmm. <laughs> Nilipofika pale sitaki tena maswali ya kuuliza watu wengi mm. kwa sababu watu mara ya kwanza na ulipicha hey. Eh. ndo likusababisha wewe urudi nikakaa pale saa kumi kumi na moja kweli watu wakaletwa wengi sana kumi na moja gari ndo zinaingia nazotoka huko Msumbiji mm. tokea napotoka alfajiri naingia kumi na moja pale mm. zinaingia pale watu kibao gari mm. watu kibao wakimwagwa hapa na nyinyi kuwepo lazima mchange wao mm. wapate chai, vyakula vyote vile vinakusanywa, makoko, mama ntili wote wanakusanywa, vinanunuliwa jumla, wanapewa watu, mm. wanakula wanakuambia tuna siku tatu hatujala, kwa hiyo mhm. akimaliza pale sasa, kila mtu na mtue. Sasa nkaja nkapita sehemu moja, jamaa mmoja anaelezea jamaa hao wawili mm. wamekaa sehemu, kwa sababu kila aliyetoka kule anachukua watu watatu, anakaa sehemu watu wawili, wanakaa wanawaelezea hali halisi ya kule mm. Sasa katika kueleza mimi nikasimama pale nikamsikiliza nikasogea sogea, sio unajua tena mwa masikio mm. nikamsikiliza mm. akazungumza, ah bwana, kule kwa kusema kule kule sehemu hela zipo mm. Hela zipo lakini babu peri ni gumu mm. Ni gumu kwanza, inataka roho ngumu mm. Maana kule baba inaweza ikazuka vamshi mm. Vamshi ndo nini? Vurugu. Vamshi yani au uvamizi. Eh, uvamizi. Polisi wanaweza kavamia. Mm. Wanaweza kazingira, nyimu kwa hapa kazingira, kapigwa bunduki huku huku huku. Kwa hiyo pale katikati mnagongana. Mm. Mkigongana ukibahatika kupenya, mm. basi ushapenya. Ukibambwa mm. ndio kama hivyo unapelekwa polisi, polisi siku ya tatu unarudishwa. Mm. Ah, ukija kuleta nini ukikutana nao makatana askari au kama mgambo vile mm. wale kama askari wa, wa kampuni wale mm. ndio wako kulikutana nao wanakupa kichapo mm. unaweza ukapewa kichapo mpaka ukapewa chizi ukachizi sasa lakini ah, lakini bwana kuna hela sasa mimi nikamuuliza yule jamaa, ina maana kama wewe sasa hivi umerudishwa, unatokea wapi? Akasema mimi natokea akasema ni ni hawa wanani hawa si anatokea India kwenda Mwanza huko. Shinyanga, anatoka Shinyanga. Mimi kwetu ni Shinyanga. Mm. Na hapa nilipo sina chochote hapa. Si unaona nguo zangu? Nguo mm. zile alikuwa ndani ya shimo ile, katolewa ndani ya shimo kwa nguo zimechafuka udongo. Mm. Kwa hiyo sasa hapo ulipo na kwenu Shinyanga na huna hata mia. Mm. Asema hapa bro, mimi kama nampata mtu anayekwenda akanilipia nauli, tunaenda wote kurudi huko <laughs> kurudi eh. Mimi hata sasa hivi hapa nataka nikae nitulize akili hapa, niwapigie ndugu zangu nitumie nauli nirudi. Mhm. Mgodini. Mgodini. Porini. Porini. uh Sasa nikapiga mahesabu kama huyu alikuwa huko, Ngoma zote kashaziona lakini anataka arudi. Mimi kinachoniweka nini? Ngoja niende bwana. Mm. Kaambia basi poa, mimi nikaachana naye. Nikaenda nikazunguka zunguka kidogo, na na jamaa sehemu wamejaa, nikufika pale namba gari mm. shingapi? Jamaa anasema elfu arobaini mm. elfu arobaini elfu arobaini eh. Haya, nikatoa ya Tanzania eh. mm -hmm. si tuko Tanzania huko mm. elfu arobaini ya Tanzania katoa pale nikalipa mm. nauli inachukuliwa sasa hivi kuondoka saa kumi usiku mm. <laughs> na hakuna tiketi, hakuna nini mm. Ni majina tu, hata jina uandikwa. Ukifika pale unasema tu mimi nimelipa. Sasa watamjuaje aliyelipa? Wanawajua, wanawajua kwa sababu hiyo gari yenyewe ina makonda sijui ni kumi wale kon <laughs> na anayekwenda kule ni dereva tu, hamna konda mm. makonda makonda tisa wako hapa, wako chini hapa, wako chini wanaitwa hapa kati yetu hapa, kuna ni wakulipo kupokea eh, na kuangalia wewe mpaka gari na unavuka pale eh. na halafu wao kukujua ni kuwa passport lazima uwe na passport kugonga pale mm. Ushanielewa? Kwa hiyo utaenda kuwata, ukishalipa pale unapeleka passport yako wanaonyesha passport yako, wana karatasi wanakuandika namba ya passport alafu yeye chukua passport yako kagonge. Mm. Unaenda Tanzania pale unagonga unarudi unatulia mm. Mm-hmm. ikifika saa nane mnapanda kwenye gari mnaenda ng'ambo ya pili kule wanagonga chuma saa kumi mnatembea hiyo saa kumi hiyo baba mm. wakati wa mvua shida mnaweza mkakaa siku tatu barabarani nanikuza inanasa inatoka inanasa inatoka siku ya jua sivumbile mkifika kule haya macho haya haya macho unaweza ukakomule kwenye gari, kama umepata sehemu pazuri, unashika macho yako kama hivi, basi ukiondoa vidole unaona haya macho tu, unaambiwa kabisa bwana, ushapanda umwe eh? mweda mweda. Hawajalishi kama una pasipoti, hawajalishi kama huna pasipoti. Mweda ukikamatwa, unawekwa ndani wiki moja, unarudishwa hapa. Kwa hiyo gari yetu haina kituo ikifika sehemu ukiona imezimuliwa wewe tayari kusharuka. Goma watu wanaruka moja moja mpaka unaoshangaa kwenye gari umebakia peke yako, na anayeruka mbio. Na hiyo Mweda maana yake ni Mweda ni, ni kituo au ndo gari haina kituo? Mweda ni mji. Mm -hmm. Katika huo mji ndio huwa watu wanakamatwa. Mweda. Mhm. Mm ukitoka Mtambaswala au ukitoka ukitoka Mtambaswala ukenda Msumbiji. Mm. Ule ukiingia tu boda Msumbiji. Mm. Mji wa kwanza. Mm. Wilaya ya kwanza kubwa mm. Mweda Ile mm -hmm. huku gado Mm. ushanelewa eh? Sasa Mweda pale wanaoishi pale wengi ni Watanzania. Mm. Kwa hiyo Watanzania wanaonekana wanaingia kutoka, kuingia mm. kutoka. Sasa kama ilipofika hiyo habari ya huko Montepeschi huko mm. ya madini dini nini mm. ikawa pale Watanzania ndio kiunganishi ni wengi. Kwa hiyo polisi ikawa pale Mweda mpaka sasa hivi, hata kama hakuna madini Mweda Mm. Mweda ukisimama tu mm. polisi hawa. Alafu polisi wa Mweda hawajalishi una pasipoti, hawana una nini. Yaani tu wewe ni wa kukurudisha. Wewe ni kukukamata, kukuweka ndani. Haijalishi safari yako ni ya halali Baada ya hapo sasa, baada ya maelezo na kukuangalia ule utasha wako mm. ndo anaweza akakuacha uendelee na safari mm. Lakini sio kama eti umegonga pasipoti ukaulizwa unaenda wapi ukasema mimi naenda Pemba mm. Watakurudisha tu Unajua huyu naye huyu ni mzamiaji tu. Wewe useme mimi bwana nenda zangu na Mpula, nenda zangu Maputo, ah mimi napita tu nenda Sauzi hapo mmengine. Mm. Lakini eti mimi wewe ni unatokea ah bwana mimi natokea Mtwara huko, natokea zangu Dar es Salaam huko naenda Pemba. Okay. Kwa hiyo Pemba ndo kuna madini. Au unajua Pemba ndo mkoa wa Kabrigado. Ah. Kushanaelewa sasa kote huko ni Waswahili wa ni wengi sana. Mm. Kwa unajua huyo atabaki. Eh, hey, na askari wa Msumbiji kutokana na vile kule ile Msumbiji ilivyo kufanya vile inaweza ikawa inawasaidia, ingaje sisi tunaonekana tunanyanyasika. Mm. Ushanaelewa? Eh? Mm. Kwa sababu mtu haiwezekani kama mpita boda yao kumegonga pale, boda umegonga, lakini ikawa bado askari anakudisturb wakati mm. ushamuonesha bwana, mimi nimegonga, labda nakaa wiki. Mm. Lakini pia utakamatwa. mm Gari ikisimama ikisuasua, ruka. Yaani wewe inatakikana uruke mpaka gari kisimama iwe hamna mtu mm. kwa sababu au wale dereva mwenyewe yule akiona sehemu kuna askari mm. barabarani huko mm. anaanza kupunguza mwendo kama huko mm. wewe una mashaka mashaka, hata kujieleza, wewe shuka tu, ingia mm. porini halafu Uta, utafuatwa au pori kwa pori, wewe unaenda mbele huko, gari itasubiri pale mpaka ah, sasa hivi washapita wale, wao wanaenda mbele kidogo kidogo, akifika mbele huko ambapo kwa ni porini porini, wanasubiri. Wanajua tu, uno na watu wanatoka michakani wanapanda, <laughs> safari inaendelea, safari ngumu. Kwa hiyo mweda mli hivyo hivyo ilikuwa. Sasa mimi ndio ni mgeni mm -hmm. Mwenda pale kuna magesti mengi mm. Wageni huwa wanalala mm. Kuna gari nyingine unaweza ukapanda askari anakutoa ukifika mlangoni kwa gesti tu kakuacha mm. haingii. Kuna gari nyingine zipo pale stendi, wakikufukuza ukipanda kwenye gari tu kakuacha mm. Yaani maisha ni kama hayo ya kufukuzana mm. Ndo tunapoa story hapo mm -hmm. kwenye gari bado mjafika mweda yenyewe. Ah, le mweda tunaondoka pale saa kumi mweda unaweza ukafika saa tisa mm. Saa kumi jioni tunatoka saa kumi usiku tunafika saa kumi jioni mm -hmm au kumi na moja au kumi na mbili time nyingine saa moja mm. nategemea na barabara ilivyo mm -hmm. nikawasikiliza jamaa nikasema sasa hii hii ndio kitu mbaya hii mm. kama ushato elfu arobaini polisi wakukamate wakuweke ndani mpaka ukija kuhonga mpaka ukichukuliwa ukirudishwa boda maana sio uonge uachiwe hmm. hapo mm. kupelekwa nafuu kufanywa haraka haraka kurudishwa haraka boda utoe chochote mm. halafu sasa mi sitakuwa sina tena nauli ya kurudi huko mm. huko huko sina ujinsi tena yani hayo sasa nasema nitajua huko huko niko mule ndani ya gari mm. lakini sasa hapo ile roho yangu mimi ya, ya ah, Mungu, Mungu mwenyewe ndo anajua, lakini ilikuwa tena ndio inafutika futika kusema kama hapa hapa sijui itakuwaje, ndio ilikuwa inafutika mm. Safari ikasonga, njaa, gari inatembea, njaa, kuvumilia. Mungu akajalia kidogo tu tumekwenda mpaka kufika mida saa tisa na nusu mm. kumi kasoro hivi tuko tume, unapandishwa mlima kufika juu ya mlima tu mm. naona majumba yale pale chini kule watu wanasema mweda pale mm. lakini sasa pale kwenye mti pale kuna askari kuna beri ya serikali ya polisi pale mm. pale kuna polisi wakali hao mm ile Nilikuteremsha tu katikati ya mlima, dereva akavuta handbrake kasimama kashuka. Mm. Jamani, pasipoti mnazo? Alikuwa hana pasipoti. Mm. Wapo kama kawaida waliokuwa hawana pasipoti hao. Mm. Hawajagonga popote. Wao walipita pale boda kwa miguu, ng'ambo ya pili kwa miguu akajaza uporini. Mm. Waliokuwa hana pasipoti. Mimi na pasipoti yangu hapo pasipoti book. Kweli wakaja pale. Tupo. Walikuwa kama wanne. Mm. Sasa sikiliza saa kumi na mbili hiyo saa kumi na kumi na nusu kumi na mbili kumi na mm. moja unaona tunaenda mpaka pale utakapoona nimesimama nyi sogeni huko huko mwanzo mwanzo huko mtakapoona nimepunguza tu nyewe natakikana mujiangushe kwa nyuma mushuke kwa nyuma mwingie porini sawa sawa sawa sawa tukakubaliana pale sawa sawa mi pale nilipo unaambiwa sielewi kwa sababu hivyo ninavyosikia polisi wa msumbiji ha sielewi lakini nasema mungu mwenyewe ndo anajua wale waka tukaenda mpaka karibu mbali kidogo, kapunguza mwendo wakashuka mm. Wakaambiwa mnaingia porini hapo, mnapita nje nje huko utawakuta mbele. Baba kweli er, hapo polisi hao mm. Polisi kasimamisha polisi mbali kidogo na pale walipo wao, mm. kasimama mm. pale watu wote washuke mm -hmm. Shuka kila mtu na begi lake mnaenda mnasogea mbele, kuna askari hapo, mnaacha mabegi mm. Ushanaelewa eh? mm. Halafu kuna askari mbele, ndo wapo wengi hapo hapo, mnaanza kusachiwa mm. Kwa hiyo askari mliomwacha mabegi na yule aliyosimamisha gari kule anakuja kusachi mabegi mm. Askari hao huko hawa ndio mnaanza kusachiwa nyinyi mm. baba mm. Unasachiwa mm -hmm. Hujaulizwa kitu chochote, una pasipoti una nini? Kwanza hapo ni kusachiwa Mm. Mabegi nayo nasachiwa Yakishamaliza panga foleni. -hmm. Askari wako kwenye gari muda wanasachi. Mnapanga foleni, mnaenda kwenye gari mmoja mmoja. Mm. Ukifika kwenye gari pale, kabla ya kupanda, kuna maswali unaulizwa. Unaenda wapi? Mm. Unaenda kufanya nini? -hmm. Kuna mtu huko namjua Mm. Yaani unaulizwa maswali, sisa mwenyewe kujibu. Mm. Ah, ni pale haraka haraka. Nikakaa nikafikiria, mbele, anaulizwa tu mmoja mmoja, hujibu vizuri kaa huku. Mwanamke mwenye asili asili kidogo ya Somali Somali au Mwarabu au aliyechanganya changanya tu, hata mrangi ukiwa umechanganya changanya, kaa kule wewe, Msomali wewe eh. Yani ma maisha yakawa ni hivyo. Mhm. Mm Nilipofika zamu yangu mimi naulizwa, eh, wewe unaenda wapi? Mm. Nikasema naenda Msimbwa. Ndio wapi? Msimbwa, Msimbwa Depraya. Mm. Ni, ni sehemu katika ni, hiyo, ni katika wilaya hiyo hiyo mm. Mweda Musimbwa mm. Ukitokea Mtwara kwenda Msum, kwenda Kilambo ukitokea Kilambo boda ya Mtwara kwenda Msumbiji mm. Unatembea ndo unafika wilaya ya Msimbwa mm. Ukitokea huku Mtambaswala huku kwenda Msumbiji unafika wilaya ya Mweda mm -hmm. Huku anakaa Wamwani, huku anakaa Makonde Mweda mm. Msimba kuna nani yako, naambia bwana, mimi ni mvuvi wa siku nyingi mm. Mimi pale huwa naenda navua narudi, naenda mm. navua narudi, kwa hiyo naenda zangu kazini mm. siku ngapi unaka Nikaambia kwa kusema ukweli, siku za kukaa sijajua mm. kwa sababu kunaenda kuvua mm. naweza nikakwambia naenda siku mbili, nikienda nikivua siku mbili, nikipata nitarudi. Akacheka mm. Na mimi Nami cheka pale, anaenda. kapandisha kapanda kwenye gari, tukapanda panda, ikabaki wadada wawili mm. hawa dada wakasema wakaambiwa ni Wasomali mm. dereva pale sasa akaenda kuimbisha sasa mm. naimbisha mpaka wakikubaliana chochote kitu, basi tunapanda tukapanda. Sasa muda ule tuliokaa pale kumi na moja na kasoro mm. mpaka saa moja usiku ndo tunamaliza mhm. hapo mm -hmm. migration kwenyewe hafanyi hivyo, saa moja usiku ndo tunamaliza mwede. Sasa yote ishakamata sio mbali tena kipande tu mm. lakini mparefu haya tukaenda kidogodogo twafika mbele ndo tunakutana jamaa aliopita hapo shortcut mm. wakapanda safari mweda jamani dereva anachungulia anatoa kichwa hivi huku anaendesha jamani mweda hiyo kwa hiyo maana askari ni wa kabla ya mweda sio kabla ya mweda kwa mweda yenyewe bado. Hiyo mweda yenyewe sasa ndio tushacha askari mbali tu tushachukua mpaka jamaa wale. Uh -huh. Ndio jamaa askari sasa tushatembea tushaanza kuingia nyumba za kwanza kwanza mwanzo mwanzo. Mm. Anasema jamani mweda hiyo. Uh mhm. -huh. Baba. Hmm. Jamani mweda akasema kama hapa jamani mweda ukufika kama pale barabarani juu pale. Mm. Yaani kama dakika kumi kwenye gari tumebakia kama watu watatu. <laughs> Halafu kila anayeondoka humoni kapitia wapi? Mtu na begi lake. Eh. Hey. hey! alafu mimi ndio ni mgeni, sijui hata hapa nikishuka vipi. Basi watu wameshuka, wameshuka, mimi nimekuja kushanga Hamad baralami hiyo hapo, sokoni hapo, stendi mm. hapo mm. nashuka hapa tu ile nashuka tu, askari wawili wanakuja mbio mm. kuna saluni. Mimi nikaingia saluni, nikaeka begi langu, jamaa kaja kanifunika, kaanza kuninyoa mm -hmm. Askari wamekuja wamesimama wame mlangoni tu anaangalia angalia pale wakaondoka. Eh, hawajakujua Hawajaza hata kama au wamekujua, lakini eh, cha kufanya unaona eh basi nikakaa pale jamani nyoanyoa nyoa pale sielewi. yani sina mtu tena kumuuliza. Na uliruka wa mwisho ina maana. Wa mwisho. Magari nayo tena hiyo ikachapa zake raba huko haina tena mtu. Sina wa kumuuliza pale nimekaa. Baada kama dakika tano hivi. Mm. Nikovunja ukima. Bwana vipi? Safi ndugu yangu, habari ya Tanzania. Safi mwanangu. Ehe, mwanangu hebu niambie wewe unaenda Mount Pweshi? Nikamwambia mwanangu, ndio huko huko ninakoelekea lakini sielewi hapa. Akasema wewe tulia, umefika wewe, unatokea sehemu gani? Nikamwambia mimi bwana natokea Zanzibar. Akasema ah, mimi natokea Pemba. Mm. Nikamwambia ah, wewe ndugu yangu, ndugu yangu. Uh -huh. Basi sawa. Nikamwambia mwanangu, sija kula tokea nilipokula jana. Mm. Akaniambia wewe tulia tu. Tulia kwanza, subiri. Anaendelea kuninyoa, kaninyoa pale fresh fresh. Kanambia leta hela nikakuchukulia chips. Hapo nimechinja hela yangu na kama mitikashi mia saba mm. na kama mitikashi ya alfu moja na mia saba mm. haya nkampa nkatoa pale nkatoa mia alfu moja ile nkampa mm. kenda kachukua chips nini nini nini nikamwambia kata na nywele zake sijui akanipa kama mia nane au mia tisa hivi mm. kachukua hela zangu kachanganya pale nkaweka saa moja na nusu, saa mbili, saa tatu. Kufika saa nne nikamwambia baba, hapa sasa mimi ninachotaka nataka tiketi ya basi mm. ya kwenda Montepueshi mm. Akanambia subiri, subiri, wewe unaenda Montepueshi eh? Hapa bwana, kwenda Mtepweshi hapa moja kwa moja hapa ni uongo mm. ila ila hapa inatakikana upande mpaka mpaka Awasi Hawasi. Ni Hawasi pale. Ndiye apanda kwenda na Nampula. Akanambia unapanda mpaka hapo, hapo ndio unachukua basi gari za kwenda huko. Nikamwambia unanitania. Nitoke hapa na basi alafu nkashuke tena njiani na hiyo hawasi ninavyosikia hiyo sehemu hiyo askari ya wale wote wanauza matunda tunda sendi pale unajua wote ni askari wakikuona tu ashakutenja unadakwa na raia kwanza alafu anakukabidhi mikononi kwa polisi <laughs> wakishajua ni mtanzania matanzania matanzaniano problema mm. ah wewe usiniambia akanambia basi wewe subiri kuna gari hapa zinaitwa kuna gari fulani hapa ukipanda hizo askari hawasachi Shida ni kutoka hapa ulipo kwenda kwenye ile gari. Gari ile umeiona ile pale ile. Ngoja kwanza mimi nikakata tiketi. Akaenda kule akafanya mpango akakata tiketi akaniletea 350. Mm. Tiketi akaniletea. Mpaka hiyo ndio hiyo nakwenda na Mpula mpaka ndio apanda na Mpula hapo. Mm. Ndio hapo sasa nachukua haisi kwenda zangu huko. Kaambia sawa. Kenda kakata pale akaja na tiketi akanambia sasa sikiliza. Tiketi hapa. Mimi naenda. Wewe niangalie mimi. Saa 5:05 hiyo. Mm. Wewe niangalie mimi. Unaona wale pale wote wale pale unaona wamekaa wote wale ni askari. Mm. Wanaangalia nani atakuja na begi kupanda kwenye gari. Mm. Kwa sababu wenyeji wa hapa sio mtu anabeba begi mgongoni kama sio Tanzania. Ah, mtu anakwenda pale yeye analetwa begi na mwanaye mtu ana na rafiki yake. Lazima wataenda wawili, mmoja apande, mmoja ako chini. Lakini Watanzania anajulikana wakenda watatu wote wanasafiri. Mm. Kwa hiyo wewe sikiliza, mimi naenda kwenye basi pale. Niangalie mimi tu nikikupa kufanyia mkono hivi wewe unatimua mbio kutoka huku mm. maana shangalia huko hakuna gari maana unakatiza barabara hakuna mm. gari wewe kwa wale kwenye barabara yani usiangalie barabara moto uh-huh. nikamwambia sawa ina shida jamaa akaenda pale kaka kakakaa kakakaa na mimi nikalivaa bagi langu vizuri yani nikitoka pale saluni wa moto wake kwenye gari kwenye gari nirukie mm. gari imelala watu hata hata dereva na koda wapo imesimama tu <laughs> mlango mm. macho watu mmoja mmoja ndo anakuja kupanda saa tano usiku kwa sababu saa kumi saa tisa na nusu ina, inapiga inazo, inatoka pale stendi mm. nazunguka saa kumi Chaparaba. Basi baba yule jamaa kama alikamkono vya kana nisabia na nisabia na nisabia ile kufika hivi mm. litoka nduki. Basi kutoka pale nilipotoka pale hoteli pale saluni kama mm. askari walikuwa wananiangalia mimi mm. yaani kama sita nao nyuma <laughs> wanakukimbiza sasa ha? Ah. haki ya Mungu